Kreide aus dem Boden von der letzten Nacht in der ganzen Wohnung, das Licht nicht ausgemacht. Ich fall in der Küche über deine Schuhe, das bist du. Ich muss damit leben, das alles bist du. Toaster steckt ein Zettel, musste ganz schnell weg. Und sie haben wieder den Wagen abgesteckt. Das Badewasser läuft schon raus bis in den Flur, das bist du. Es ist schon der Wahnsinn, das alles bist du. Und trotzdem ich lieb dich, genau wie du bist. Du warst einmal anders, da hab ich's vermisst. Und trotzdem ich lieb dich, ob ich's will oder nicht. Nagellack im Kühlschrank, wie kommt der daran? In der Waschmaschine schwimmt mein Lottoschein. Schwiegermutter kommt heute mit dem letzten Zug, das bist du. Es ist zum Verzweifeln, das alles bist du. Mit einem ob ich's will oder nicht.